you tu flota Una mentira charlapote, por eso estoy tan delgado No, no tienen personalidad ni nada Es sinónimo similar que la aplica su rap es de